Teraz stoję w okolicy numeru 22 ulica Gdacjusza we Wrocławiu tam trochę widzisz w tyle domki narodowej, no i to domki typu Gierkówka numer 19, 19A i okolice numeru 20 czyli lewa strona Gdacjusza albo została zniszczona po wojnie w każdym razie od domków po niemieckich jest mało